膝や腰が痛い方向けの整体を取っていきますいきますはい、曲げてピい、伸ばしますはい曲げてピい、伸ばしますはい曲げてピい、伸ばします ああいい、はい、曲げて伸ばして、ね、曲げて、は伸ばします今伸ばしますで伸ばしますこれも怖い感じするかねこれは大丈夫こういうふうにしてうん、うん、いいとってもいい、う <laughs> ん これあの自分でやるときは前も言ったかもしれないけどテニスボール挟んで胸に近づくようにする どんちょっとずつこう,、こうできる感じ、さっきより硬い一番最初は硬いけど、あなるほどね、 感じそこが。 リースですねどうですかね伸びてる感じありますか柔らかくなって、うん、うん 痛いですかね、うん 足の安定とか連動のスムーズさっていうのが、あの衝撃緩和する上で大事なので、まあ、ちょっとこう動きが悪くなったり癖がついちゃったりしてるので。ちょっと痛いんですけど。うんうん からちょっと足の踏ん張りが弱くなってるんですね。うん、ですごい使う余裕がないですね硬くなっちゃってて。 Where's the Sí やっぱり膝と足首とギクシャクしてる感じがありますねそれぞれにちょっと、うん、面倒が悪いというか。 かったりきつかったりないですかね大丈夫ですはい あ、ないです、大丈夫です。気持ちいいです。 ちょっとやっぱり丁寧にじっくり伸ばしてあげてうん緩めていってあげてっていうのが必要なのかなって感じですねやっぱり体がきついの無理して頑張ってるから、縮んだ状態でや伸ばしていくとちょっとずつ ギリギリギリギリっていう感じでちょっとずつ開いていくのが分かるから分かります分かります、うん、だから本当は痛くしちゃうと痛いっていうのでまた縮んじゃうから、痛くない範囲でちょっとずつちょっとずつ感じですかねはい足もすごい力が入っちゃってるんですよ本当はこの 相当足自体も可動域あるんですけど、はい、このこの横のアーチとか縦のアーチとか、はい、それぞれにこうスプリング機能があるので動くんですけど動けなくなっちゃって今こうカチカチにくっついて Hello. そうかあーすごく気持ちがいい痛気持ちいいです 嗯。

どうでしょうかもうめっちゃ気持ちいいですさっきの肩と胸の間のところが、特に気持ちよかったですあ、健康止まりですかあ、そうですね、そのあたり。 まあ、どこもかしこも気持ちいいですね。そうね。そこすごい。うん。 態度は単純に言ってこのこの間がしっかり空いてれば、はい、腰は安定するのではい、はあ、それ気持ちいいですさっき こうやって横に広げるやつが、うんうん、ここがの伸ばせてれば腰も楽になってくるはずだし、はい、うんやっぱりあの気持ちいいあそれもいい。 こ痛いですかこら怖い感じ痛いけど気持ちいい気持ちいい感じですか右は 야, 셋. 全部撮りたいできたあら腰があーすごい気持ちいいこれがねそういろんなところが気持ちいい

なんか大丈夫ですねはい、はい、これでこれ大丈夫ですか大丈夫です、はい、これでねあの骨盤の位置安定するんではい、はい 然大丈夫です、はい、あでももう全然良くなってる感じがします、うん、引っかかりなくしていく どうですかねあ全然違ううんそうですね、余計な硬さはだいぶ取れてきてますねあのー、はいまだ怖いですかうん全然、はい、さっきは怖かったのに、うん、今はだいぶここにゆとり出てきてるんで以上になりますいかがですかあすごい楽になりましたありがとうございます